Шалом, дорогая церковь. Szalom, drogi Kościele. Я надеюсь, что вас не смущает такое приветствие «Шалом». Ja mam nadzieję, że Was y, jakoś specjalnie nie męczy takie, mm, takie powiedzenie szalom. С перевода с иврита на русский слово «шалом» – это мир. W tłumaczeniu słowo szalom to jest pokój. Мир вам от Ок. Господа Иисуса Христа. Pokój Wam od Pana Jezusa Chrystusa. Мы благодарны Господу за то, что мы можем быть в вашей стране с группой, которая приехала со мной. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że w Waszym kraju możemy być z tą grupą, która ze mną y, przyjechała. что мы можем э, здесь и отдохнуть, и послужить во славу Господа. Za to, że tutaj nie tylko możemy odpocząć, ale też możemy służyć na Bożą chwałę. И с- я хотел сказать приветствие словами псалмопевца из пятого псалма, восьмой стих. Chciałbym mm, przekazać Wam pozdrowienia słowami psalmisty z Psalmu 5. «А я по милости Твоей войду в Дом Божий». Y, Tak, to jest Psalm 5, werset 8. Lecz ja dzięki obfitości łaski Twojej wejdę do domu Twego. Всегда хорошо приходить в Дом Божий и славить Господа и Спасителя нашего. To jest zawsze dobrze przychodzić do domu Bożego, aby uwielbiać, aby wysławiać y, Pana i, nasz, i Zbawiciela naszego. И я думаю, что после всего того, что мы прос- прошли на протяжении последнего года, мы начали намного лучше понимать, что значит входить в Дом Божий. Ja myślę, że y, w- ze względu na to wszystko, co przeszliśmy przez ostatni rok, to zupełnie na nowo zaczęliśmy przemyśliwać to, co znaczy wejść do domu Bożego. Наш молитвенный дом в Израиле был закрыт на протяжении года из-за пандемии. Ze względu na pandemię nasz dom modlitwy w Izraelu był y, w ciągu całego roku zamknięty. То, что мы могли делать, это только проводить служение через трансляцию. Э, Jedyne, co mogliśmy zrobić, to e, prowadzić nabożeństwa przez transmisję. No, sława Господу, że to время позади. Dzięki Bogu, że to już za nami ten czas. Положение с пандемией улучшается с каждым днем. A ta sytuacja y, związana z pandemią poprawia się ka- z każdym dniem. И сегодня и в Израиле, и здесь, в Польше, верующие люди могут собираться в Доме Божьем и прославлять Его имя. Na dzień dzisiejszy, zarówno w Izraelu, jak i w Polsce, y, lud Boży może zbierać się i sławić Jego imię. Прежде всего, конечно, я хотел передать вам горячий христианский привет от Церкви Милость и Истина в Израиле. Y, Przede wszystkim chciałbym przekazać Wam gorące chrześcijańskie pozdrowienia z Kościoła Łaska i Prawda w Izraelu. Когда встречаются верующие люди, сразу меняется настроение, сразу меняется дух, сразу меняется положение вокруг. Y, Kiedy spotykają się ludzie wierzący, y, z- od razu zmienia się nastrój, od razu zmienia się położenie, od razu zmienia się to wszystko, co nas otacza. Давид, царь, в своем псалме 133 на польском, 132 на русском языке говорит такие слова. Y, Dawid w swoim psalmie y, 133 y, tak pisze. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду Аронова, стекающий на края одежды его, как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедовал Господь благословение и жизнь навек. О, jak то dobrze i мило, gdy bracia в zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę, na brodę Aarona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Как хорошо и как приятно быть братьям вместе. O jak to dobrze i jak miło, gdy bracia są razem, gdy bracia w zgodzie żyją. Не знаю, как вам, мне очень приятно быть здесь сегодня среди вас и делиться Словом Божьим. Ja nie wiem, jak to z wami jest, ale mnie tutaj jest osobiście bardzo miło, y, że mogę być z wami i dzielić się Bożym Słowem. Жизнь верующего человека не всегда проходит гладко. Y, Tak to już jest, że życie człowieka wierzącego nie zawsze tak gładko idzie. Наступают и дни, когда приходят испытания и в жизнь верующего человека. Przychodzi czas, przychodzą dni, kiedy nadchodzi доświadczenie в жизни человека верующего. Но я думаю, что и в дни такие тяжелые наши сердца ищут утешения от Господа и ищут по-особому общение с Ним через Слово Его. I tak to jest, że w takie właśnie trudne momenty, trudne doświadczenia, y, to szczególnie y, nasze serca szukają Bożej obecności i szukają Jego w takim czasie. И многие люди задаются вопросом, Szukają Go przez Boże Słowo. многие люди задаются вопросом, что нам делать, когда наступают такие времена? I wielu zadaje pytanie, co my mamy robić, kiedy taki czas przychodzi jak teraz? Как спастись? Куда бежать? Jak się uratować? Gdzie uciekać? И не всегда ответы, они очевидны нам. I nie zawsze odpowiedzi są dla nas oczywiste. Этими вопросами задаются и неверующие люди. No, takie pytania też niewierzący ludzie zadają. И в этом мире много испытаний мы прошли за последние полтора года. I w tym świecie za ostatnie, przez ostatnie półtora roku wiele doświadczeń przeszliśmy. И это не просто так. I to nie jest tak po prostu. Потому что все то, что мы проходим в нашей жизни, Бог знает об этом. Gdyż wszystko to, co my przechodzimy w naszym życiu, to Pan Bóg o tym wie. И очень часто мы полагаемся не на Бога, а на обстоятельства жизни, что нас пронесет это, и мы это обойдем стороной. I, I bardzo często zamiast polegać na Bogu, to nieraz y, polegamy na tych, y, patrzymy na te sytuacje życiowe i myślimy, że jakoś po prostu to obejdziemy. Но царь Давид, он был мужем по сердцу Божьему. No, król, y, król Dawid był mężem według serca Bożego. И он знал, что все, что происходит в его жизни, он, до- э, э, это допускает сам Господь. I i on wiedział o tym, że wszystko to, co dzieje się w jego życiu, to jest dopust Boży. Do tego dopuszcza sam Bóg. Он знал, что праведного человека тоже испытывает Бог. Y, I on wiedział o tym, że sprawiedliwego człowieka także Pan Bóg doświadcza, wypróbowuje. Я хочу, чтобы мы вместе прочитали 11 псалом. Chciałbym, żebyśmy wspólnie przeczytali Psalm 11. Zaufałem Panu, jakże możecie mówić do mnie, ulatuj jak ptak w góry. Bo oto bezbożni napinają łuk, przykładają strzałę do cięciwy, aby ukradkiem miotać ją na prawych. Kiedy będą zburzone podstawy, cóż pocznie sprawiedliwy? Pan jest w swym świętym przybytku. Pan, którego tron w niebie, oczy Jego widzą, powieki Jego badają ludzi. Pan bada sprawiedliwego i bezbożnego, a nienawidzi tego, kto kocha bezprawie. Na bezbożnych zsyła deszcz rozżarzonych węgli i siarki, a wicher palący jest udziałem ich. Bo sprawiedliwy jest Pan, kocha sprawiedliwość. Prawi zobaczą oblicze Jego. Многие толкователи Писания говорят, что этот, Давид, этот псалом Давид написал, когда он проходил тяжелые обстоятельства жизни. Wielu biblijnych komentatorów mówi, że ten psalm Dawid napisał w momencie, w czasie, kiedy przechodził przez trudne sytuacje w swoim życiu. Но если посмотреть на книгу псалмов, и предыдущие псалмы, и последующие говорят тоже о многих проблемах, которые были в жизни царя Давида. No, jeżeli popatrzymy na Księgę Psalmów, to te psalmy, które są przed tym psalmem oraz te, które są za tym psa- psalmem, też mówią o trudnych sytuacjach w życiu króla Dawida. Мы знаем, что в одном из псалмов царь Давид говорит о безумце, который говорит, что Бога нет. Y, w- My y, znamy y, jeden psalm, w którym Dawid mówi, że głupcy czy głupiec mówi w sercu swoim, y, nie ma Boga. Но в этом псалме мы видим, что Давид свое упование он полагает на Господа. No w tym psalmie widzimy, że y, Dawid y, swoją, na- swoje zaufanie y, kładzie w Bogu. И именно этот одиннадцатый псалом Давид пишет в то время, когда его сын Авесалом восстал против него. И этот псалм аккурат został przez Давида napisany в часе, когда его własny сын Absalom się przeciwko niemu sprzeciwił. Не только его сын, но и многие приближенные, которые окружали царя Давида, они примкнули к Авесалому и встали против царя. No nie tylko jego własny syn Absalom, ale wielu, wielu ludzi z okrążenia króla Dawida przeszli na stronę Absaloma i sprzeciwili się przeciwko Dawidowi. Но эти люди восстали против Давида не, не так, как против личности. Y, No, ci ludzie się sprzeciwili Dawidowi nie jako osobie, Они восстали против царя. ale oni sprzeciwili się przeciwko królowi. Они хотели изменить положение в Израиле на то время, думая, что если они свергнут царя Давида и встанет Авесолом, положение в Израиле изменится. Oni chcieli zmienić sytuację, jaka była w Izraelu i myśleli sobie, że jeżeli zrzucą z tronu króla Dawida, jeżeli pozbawią go władzy, to dokonają tego. И это было очень нелегкое время для царя. Y, I to nie były takie lekkie czasy dla y, króla. И э, особо трудно было царю Давиду то, что тот, кто восстал против него, он был из его дома, его сын родной. Szczególnie trudne dla Dawida było to, że na czele tego wszystkiego buntu, tego, tego sprzeciwu jego własny syn, z jego własnego domu to wyszło. Мы читаем в этом псалме, Давид говорит, ты не, Давиду говорят, ты не можешь здесь оставаться, тебе нужно бежать, тебе нужно спасаться. Wiemy to z historii, kiedy zwrócili się doradcy do Dawida, powiedzieli, że nie możesz zostać w tym miejscu, ty musisz uciekać, musisz się ratować. To jest te, którzy byli bliscy царю Dawidu, oni mówią, ty nie możesz оставаться w Jerusalimie, город, który ty, собственно говоря, построил. Y, Ci, którzy byli blisko króla Dawida, mu doradzali, mówili: Ty nie możesz tutaj zostać, ty musisz stąd uciekać, musisz uciekać z Jerozolimy, którą przecież, y, mówiąc szczerze, Dawid zbudował. Ты должен бежать. Powinieneś uciekać. Но Давид говорит, на Господа я уповаю. Ale Dawid mówi: Ja zaufałem Bogu, Panu. И я уверен, что этот псалом написан не только для людей того времени, которые жили вместе с царем Давидом. Я верю, что этот псалм не został napisany только для тех, którzy жили в часе króla Давида. Я верю в то, что это слово, оно обращено и к нам сегодня. Я верю, что это слово все до нас сейчас zwraca. И особенно, когда мы продолжаем проходить, не знаю, как положение у вас здесь в Польше на сегодняшний день, но в Израиле пока продолжается пандемия. Y, Szczególnie w tym czasie, kiedy my prze, y, przechodzimy przez ten czas y, pandemii, nie wiem jak tutaj, ale w Izraelu my ciągle przechodzimy przez ten czas pandemii. И третий стих этого одиннадцатого псалма задает нам конкретный вопрос. Это обращено к нам, верующим людям. I w- trzeci werset tego psalmu 11 do nas dzisiaj, do ludzi wierzących, zwraca się z konkretnym pytaniem. Что сделает праведник, когда разрушены основания? Y, I to pytanie brzmi tak: kiedy będą zburzone podstawy, cóż pocznie sprawiedliwy? Здесь не только во- задается вопрос, что делать, но и то, что праведник должен думать, как поступать в этой ситуации. Y, To pytanie nie zawiera się tylko w tym, co my mamy robić, ale szczególnie tutaj mówi, jak sprawiedliwy ma się zachować w takiej sytuacji, co sprawiedliwy ma począć. Что делать праведнику, говорит Давид. Co sprawiedliwemu człowiekowi y, trzeba czynić w takiej sytuacji? Испытания приходят в жизнь и праведных людей. Dlatego, że doświadczenia, próby przychodzą również w życiu sprawiedliwych. Сегодня многие верующие люди утверждают, меня это не коснется. A dzisiaj wielu, y, wielu wierzących ludzi upewnia się w tym, że a mnie to nie dotyczy, mnie to nie dotknie. Но то, что мы читаем в этом псалме, царь Давид говорит, что будет с праведником. No ale w tym psalmie widzimy, co tutaj pisze król Dawid i on zapytuje, co będzie ze sprawiedliwym. И это дает нам понять, что это не минует никого. Это коснется каждого. I przez to to słowo daje nam do zrozumienia, że, że to, co się dzieje, nie minie, yy, że nie minie niektórych ludzi, ale to dotknie każdego. В пятом стихе Гос- э, Давид говорит, Господь испытывает праведного. Yy, W piątym wersecie powiedziane jest, yy, że Pan bada sprawiedliwego. Он проверяет, насколько он будет уповать на Господа. On sprawdza, na ile ten sprawiedliwy będzie polegał na Panu. И я хочу сказать, что та ситуация, с которой мы спол- э, столкнулись в последнее время, она перевернула жизнь почти каждого из нас. I ja, ja, po- ja chcę powiedzieć, że ta sytuacja, którą przeżywamy w ostatnich czasach, prze, przekręciła, przewróciła życie wszystkich. И перед тем, как ехать сюда, в Польшу, я сидел и вспоминал, какие планы были у меня лично на ближайшее время. I przed tym, zanim tutaj przyjechaliśmy do Polski, ja siedziałem, wspominałem sobie, jakie plany miałem na te najbliższe czasy. Мы должны были с братьями службы «Шалом» ехать в Украину вместе, чтобы трудиться среди евреев. Planowaliśmy y, pojechać z braćmi ze służby Szalom na Ukrainę, żeby służyć y, Może- wśród Żydów. Мы уже купили билеты, Myśmy już wtedy bilety kupili, мы уже паковали чемоданы. pakowaliśmy walizki Но вдруг все остановилось. i nagle wszystko się zatrzymało. Весь 2020 год мы сидели по домам. Cały 2020 rok przesiedzieliśmy w domach. В лучшем случае мы могли собраться в молитвенном доме 10 человек, не больше, и на расстоянии двух метров друг от друга. W najlepszym wypadku mogliśmy się spotkać w domu modlitwy nie więcej niż 10 osób w dystansie dwumetrowym jeden od drugiego. Для нас эта ситуация стала неожиданностью. Dla nas ta sytuacja absolutnie nieoczekiwana była. Я бы сказал даже, что нас эта ситуация застала врасплох. Раз. А, попросту prostu y, ta sytuacja nas, y, no, jak to? Nieżywne. Po prostu nieoczekiwana była Это было неожиданностью для нас. Это было nieoczekiwane для нас. Но для Бога нет неожиданностей. Ale dla Pana Boga nie ma nieoczekiwanego jakiegoś czasu. Бог знал, Бог видел от самого начала, чему надлежит быть. On wiedział, Pan Bóg wiedział i, i, i, i widział od samego początku, jak w tym wszystkim po prostu być. Потому что Бог, Он Бог Вседержитель, который стоит над всем. Dlatego, że Pan Bóg to jest Pan Bóg wszechmogący, który wszystko utrzymuje i nad wszystkim stoi. Господь говорит нам из Слова Своего, так поступайте и будете живы. Pan Bóg poprzez swoje słowo mówi konkretnie: tak postępujcie, a będziecie żyć. Так поступайте таким образом, как я повелеваю вам. I Pan Bóg mówi w ten sposób, jak wam powiedziałem, czy poleciłem, tak postępujcie. Давид не просто говорит о том, что праведник будет испытан. Y, Dawid nie tylko tak mówi po prostu, że y, sprawiedliwy będzie wypróbowany. Он видел все происходящее вокруг него. Dawid widział wszystko to, co y, działo się wokół niego. Он видел, что люди, перестали жить по заповедям Божьим. On widział także, że ludzie przestali żyć według Bożych praw. Многие люди говорят, что чем э, э, можем мы с- помочь себе. Wielu ludzi zapytuje, czym sobie możemy pomóc, jak możemy sobie pomóc. И многие люди, к сожалению, даже верующие, сегодня полагаются на цивилизацию больше, чем на самого Бога. I wielu ludzi w tym świecie dzisiaj bardziej polega na cywilizacji, na osiągnięciach może cywilizacji niż na samym Bogu. Описание открывает нам историю человечества, что цивилизация – это ничто. A Pismo Święte pokazuje nam historię ludzkości i na tym i w tym wszystkim widzimy, że cywilizacja to jest nic. Сегодня многие говорят, если у нас будет стабильная экономика, мы в порядке, нам больше ничего не надо. Dzisiaj niektórzy mówią tak, jeżeli będzie mieć stabilną ekonomię, gospodarkę, będzie wszystko w porządku, nic nam więcej nie potrzeba. Экономика развивается, слава Богу, у нас неплохо, я думаю, и в Польше, и в Израиле. Ja myślę, że gospodarka dzięki Bogu i w Izraelu, i w Polsce się nieźle rozwija. Но это не то прочное основание, на которое мы можем полагаться. Ale to nie jest ta, t- ten główny punkt, na którym my możemy polegać. Сегодня многие люди говорят о важности науки. Dzisiaj wielu ludzi mówi o tym, że nauka to jest ważna sprawa. Поймите меня правильно, у меня нет ничего против науки. No, zrozumcie mnie właściwie, ja też nie mam nic przeciwko nauce. Наука – это прекрасно. Nauka to jest wspaniała rzecz. Наука делает очень многое для того, чтобы действительно люди шли вперед, развивались и могли э, жить в нормальном цивилизованном мире. Nauka rzeczywiście czyni wiele dobrego, żeby ludzie szli do przodu, żeby się rozwijali i żeby po prostu normalnie, godnie żyli. Мы в Израиле видим много новых предприятий, которые поднимаются именно благодаря науке. Widzimy w Izraelu wiele, y, wiele zakładów produkcyjnych, które powstają, rozwijają się tylko dzięki nauce. Мы, мы видим, сколько новых технологий разрабатывает Израиль на сегодняшний день. Widzimy, jak wiele nowych technologii rozpracowywuje, czy nad, nad, y, pracuje nad nimi się w Izraelu. Если вы не знаете, после Силиконовой долины на сегодняшний день по технологиям Израиль занимает второе место в мире. Э, другое место в świecie Израиль zajmuje, если chodzi о развитии technologiczny. Поэтому наука это прекрасно. Dlatego nauka to jest piękna rzecz. Люди идут учиться, чтобы получить высшее образование. Ludzie idą, zdobywają wykształcenie, żeby mieć wyższe, wyższe studia, wyższe wykształcenie. У меня с этим тоже нет проблем. Ja też nie mam z tym problemu. Молодежь, идите учиться. Młodzieży, idźcie uczyć się. Вам это пригодится в жизни. To się wam przyda w życiu. Но это не то прочное основание, которое может удержать нашу жизнь в этом мире. Ale znowu, to nie jest to, to główne, główną rzeczą, która może utrzymać nasze życie w tym świecie. Если мы посмотрим на все то, что сегодня происходит в этом мире, мы увидим, что этот мир трещит по швам. Jeżeli my zobaczymy y, na to wszystko, co dzieje się w, w otaczającym nas świecie, y, to widzimy, że, że, że ten świat czeszczy po prostu w swoich szwach. Nie Этот, wytrzymuje. этот мир трясет сегодня так, что кажется, вот-вот он обрушится. Это не, не прочное основание. I ten świat dzisiaj tak się trzęsie, że wydaje się, że zaraz po prostu się wszystko rozwali. Все эти основания, о которых мы сейчас упомянули, они непрочные. Wszystkie te podstawy, o których żeśmy teraz wspomnieli, to nie są te właściwe. Возьмем даже только такой явный для нас пример последнего времени. Zobaczmy na taki bardzo jaskrawy przykład w ostatnich czasach. Кто-то кашлянул там, в этом Ухане, в Китае, ktoś tam sobie zakaszlał w Wuhan w Chinach И этот маленький микроскопический вирус распространился по всему миру. i ten maleńki, mikroskopijnej wielkości wirus rozprzestrzenił się po całym świecie. Сколько времени понадобилось ученым, чтобы разработать вакцину против этого маленького вируса? Ile czasu zajęło to uczonym, żeby wypracowali odpowiednią szczepionkę przeciwko temu wirusowi? Глобальный мир был не готов противостоять этому маленькому ви- вирусу. W globalnym ujęciu świat nie był gotowy, żeby sprzeciwstawić się temu wirusowi. Если быть честным с самим собой, Jeżeli być szczery przed samym sobą, мы по сегодняшний мир еще не победили, э, по по сегодняшний день не победили эту пандемию. to trzeba powiedzieć, że po dzień dzisiejszy nie, zbyt- nie wygraliśmy z tą pandemią jeszcze. К большому сожалению, как только мы уехали из Израиля сюда, в Израиле началась четвертая волна пандемии, и количество заболеваемых растет каждый день. Niestety, niedługo po tym, jak myśmy przyjechali tutaj do Polski, liczba zarażeń w Izraelu codziennie wzrasta i wzrasta i rozpoczyna się ta czwarta fala tego wirusa. Верующий человек должен понимать, что эти основания – этого мира, в котором мы живем, они непрочные. Wierzący человек должен зрозуметь, что те подставы этого современного света, но то не są te właściwe. Это понимал сам царь Давид. То сам król Давид разумел. И поэтому он говорит, что основания, которые окружали его, они были совсем непрочные. I, I on mówi o tym, że te podstawy, które jego y, otaczały, zupełnie nie były takie jak trzeba. И поэтому я буду уповать на Господа. I dlatego on mówi, że ja będę polegał na Panu. Второе, что я хотел сказать, это то, что человек праведный, он старается сохранять свое сердце от какого-то страха, от малодушия и от ужаса. I drugą rzeczą, jaką chciałem wspomnieć tutaj, to to, że wierzący człowiek stara się ochraniać swoje serce od, od strachu, od, y, od jakichś y, przerażających rzeczy. И это очень важно, потому что в сегодняшнем дне очень легко впасть в какой-то страх, податься какой-то панике вокруг всего того, что происходит в сегодняшнем мире. И это очень важно, потому что сегодня очень łatwo jest wpaść w panikę, w strach wobec tego, co się wokół nas dzieje. Сегодняшние средства массовой информации нам вносят в уши столько всякого, что человеческий мозг просто не в состоянии это переварить. В дню dzisiejszym środki masowego przekazu дают нам tyle информации, tyle до наших uszów доходит, что не potrafi sobie ludzkość z tym poradzić wszystkim. Вы знаете, даже вот буквально перед нашим отъездом сюда я каждые два часа заходил в интернет, чтобы проверить, не изменились ли э, э правила вылета в другую страну. No, zanim tutaj przyjechaliśmy, to ja co dwie godziny siedziałem y, po prostu i spa- patrzyłem, sprawdzałem w internecie, czy przypadkiem nie zmieniły się zasady wylotu w in, do innego kraju. И нам 3 числа надо было вылетать уже в Краков, а 2 числа я читаю в интернете, что министр э, внутренних дел Израиля издал закон о том, что закроют аэропорт. Y, Myśmy mieli trzeciego y, tutaj przylecieć do, do Krakowa, a drugiego y, słyszę wiadomości, że minister spraw wewnętrznych Izraela wydał nowe rozporządzenia, które zdążały do tego, żeby zamknąć y, port lotniczy. И сказать честно, я Э. начал волноваться. Ja wam szczerze powiem, że zacząłem się już przejmować tym. Если бы я летел только со своей супругой, Jeżeli bym tylko, tylko z małżonką swoją tutaj leciał, как у нас говорят в Израиле, лохашув. y, tak jak mówimy w Izraelu, lohaszów, Неважно. nieważne. Ну, во-первых, мы к этому проекту с Романом, с, Пи- э, с Питером готовились долгое время. No, w- po pierwsze, do tego projektu przygotowywaliśmy się bardzo długi czas. люди, которые, большая часть из них пережили Холокост, ждали этой поездки. Э, wiele osób, e, które przeżyły Holokaust w naszej grupie, e, oczekiwali już na, te, na, to, na, na tą wyprawę, na ten wyjazd. I тут издают, вроде бы в Фейсбуке написали э, э, указ, что по указанию министра внутренних дел закроют аэропорт Израиля. I tutaj czytamy, że niejako przez Facebook tam ta informacja przeszła, że właśnie od następnego dnia e, wyszło to rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych o zamknięciu lotniska. И когда я это прочитал, я думаю, если вдаваться в то, что написано, можно потерять не только покой в сердце, но и веру. I tak pomyślałem sobie, jeżeli by tak zupełnie przyjąć to, co jest napisane, to nie tylko możemy stracić pokój w sercu, ale nie- niejednokrotnie wiarę. И я открыл Слово Божье, I otwarłem Pismo Święte. прочитал в 37-м псалме, в третьем стихе, I y, ot- otwierając Słowo Boże, przeczytałem 37 psalm третий стих. w trzecim wersecie. Такие слова, которые сразу дали покой в сердце моем. Przeczytałem słowa, które od razu dały pokój do mojego serca. Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Zaufaj Panu i czyń dobrze. Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. W rosyjskim tutaj pisze, e, żebyś chronił prawdę. Mieszkaj na ziemi i chroń prawdę. Także tu trochę się nam różnią przekłady. И я сразу понял, I od razu zrozumiałem, мне переживать нечего. że po co ja się mam przejmować? Бог знает эту проблему. Przecież Pan Bóg ten problem Он Зна. говорит, делай добро, живи на земле и храни истину, On mówi: czyń dobrze, mieszkaj na tej ziemi i chroń prawdę, а все остальное в моих руках. a wszystko inne jest w moich rękach. Как хорошо, что у нас есть такой чудный Господь, который в нужное время посылает слово утешения. O jak to dobrze, że u nas jest taki cudowny Pan, który w potrzebny czas posyła słowo pocieszenia. И это дает нам еще раз подтверждение в том, что то, что предопределил Господь, никто не может изменить. I jeszcze raz daje nam to potwierdzenie w tym, że to, co Pan Bóg ustanowił, nikt nie może zmienić. Третье – это то, что праведник понимает, почему он уповает на Господа. A trzecia rzecz to jest taka, że sprawiedliwy, on doskonale rozumie, dlaczego on polega na Panu. Э, В продолжении 11 псалма в 4 стихе написано Yy, W dalszej części psalmu 11, w wersecie czwartym yy, tak jest napisane. «Господь во святом храме своем, Господь престол Его на небесах, и очи Его зрят». Napisane jest tak: Pan jest w swym świętym przybytku, Pan, którego tron w niebie, oczy jego widzą, powieki jego badają ludzi. То есть мы должны понимать, что Бог, Он всегда на своем месте. To znaczy, my powinniśmy rozumieć, że Pan Bóg zawsze jest na swoim miejscu. Бог никуда не исчез. Pan Bóg nigdzie nie przepadł. Вы знаете, я даже вам, может быть, открою маленькую тайну. Być może ja wam jakąś maleńką tajemnicę teraz objawię. Бог не взял отпуск и не уехал на море. Pan Bóg nie wziął urlopu i nie wyjechał nad morze. Его престол на небесах. Jego tron jest na niebie. Он смотрит оттуда на эту землю и видит все и знает все. I on stamtąd patrzy na ziemię i wszystko widzi i wszystko wie. Господь во святом храме своем находится, и престол его на небесах. Powiedziane jest: Pan jest w swym świętym przybytku, Pan, którego tron w niebie. Сила Божья не истощалась, никогда и не истощится, и Он знает нужду и проблему каждого. Moc Boża nigdy się nie wyczerpała i nie wyczerpie, i On zna problemy i potrzeby każdego z nas. И Он видит всю эту ситуацию, которую мы с вами проходим сегодня. I tak, także On widzi tą całą sytuację, przez którą teraz przechodzimy. У Господа от начала Его плана было желание ввести нас в Царство Сына Его Единородного, и Он это сделал. Od samego początku u Boga był taki plan, żeby wprowadzić nas do królestwa swojego Syna jednorodzonego, i On to uczynił. И сегодня мы все, присутству- которые присутствуем здесь, принадлежим Ему. I na dzień dzisiejszy wszyscy, którzy jesteśmy tutaj, należymy do Niego. И каждый из нас имеет эту привилегию приходить к престолу благодати Божьей и получать просимое. И каждый из нас ma ten przywilej до do tronu ласки, чтобы aby помощь, о o просит. Мы прекрасно знаем все, что когда мы приходим в молитве прошения, в молитве благодарения к Богу, Он всегда отвечает на нее. My doskonale znamy, wiemy o tym, że zawsze, kiedy przychodzimy do Boga z prośbą, z modlitewną prośbą, to On zna wys- i wysłuchuje to. Он не только отвечает, Nie tylko odpowiada, но Он посылает просимое в нужное время. ale On posyła to, o co prosimy w odpowiednim czasie. Бог никогда не опаздывает. Pan Bóg się nigdy nie spóźnia. Он всегда посылает все необходимое в нужное время. On zawsze posyła to, co jest najpotrzebniejsze w odpowiednim czasie. И поэтому, братья и сестры, не теряйте надежды. Dlatego, bracia i siostry, nie traćcie nadziei. Четвертое, И не, по czwarte. не мер- не менее важное, это, Nie mniej ważna rzecz, это то, что праведник в своем уповании не пассивен. Не пассивен, не сидит сложа руки. A, e, po prostu t- czwartą rzeczą jest to, że sprawiedliwy w swoim poleganiu na Panu nie siedzi z założonymi rękami. Праведник никогда не должен сидеть в безделье. E, Sprawiedliwy nigdy nie powinien siedzieć nie robiąc nic. Праведник не говорит, Господь, ты меня спас, и мне больше ничего не надо делать. Sprawiedliwy nigdy nie powie tak, Panie Boże, Ty mnie zbawiłeś, a ja teraz już nic nie muszę robić. Это не позиция праведного человека. To nie jest pozycja człowieka sprawiedliwego. Праведник активен в своем уповании. Sprawiedliwy jest aktywny w swoim poleganiu na Panu. И в Слове Божьем мы неоднократно находим подтверждение этому. I w Słowie Bożym niejednokrotnie znajdujemy potwierdzenie tego. Мы читали в начале, что и царь Давид полагал свое упование на Бога. Y, Od, na początku czytaliśmy, że król Dawid y, swoje zaufanie s- y, y, położył na Pana. Он не сидел сложа руки. On nie siedział z założonymi rękami. Кто знает хорошо историю жизни царя Давида, Kto dobrze zna historię życia króla Dawida, он не был только царем Израиля. on nie był tylko królem Izraela. Он был и хорошим полководцем. On też był y, dobrym, bardzo dobrym dowódcą wojskowym. Он знал, как построить военную тактику, чтобы дать отпор врагам, которые пытались осаждать Иерусалим не один раз. On doskonale wiedział, jak stworzyć taktykę wojenną przeciwko wrogom, które, którzy nieraz mieli ochotę na to, żeby zdobyć Jerozolimę. И больше того, мы читаем в псалмах Давида о том, что у него были тесные отношения с его Творцом. I więcej jeszcze czytamy poprzez psalmy Dawidowe, że u niego był taki bardzo ścisły, ścisły związek i relacje ze Stwórcą. В одном из псалмов он говорит, «От раннего утра искал я общение со своим Господом». W jednym z psalmów Dawid mówi: Od samego poranku ja szukałem społeczności z moim Panem. «Ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». 59 Псалом, 17 стих. To jest psalm 59, y, werset, y, werset 17. Ale ja opiewać będę moc Twoją, rano weselić się będę z łaski Twojej, boś Ty był twierdzą moją i ucieczką w czasie mej niedoli. Вы знаете, когда я только уверовал, Y, Kiedy uwierzyłem и когда я читал эти строки из книги псалмов царя Давида, Kiedy czytałem te, te wersety z Księgi Psalmów króla Dawida, я задумывался о том, как было бы хорошо, чтобы у меня было такое же сердце, как у царя Давида. tak myślałem o tym, jak to by było dobrze mieć takie samo serce, jakie było u króla Dawida. Как было бы хорошо, если бы, если бы Бог будил меня в пять утра, а то и раньше, до ранней зари, чтобы утренние часы самые лучшие, самые свежие я мог посвятить своему Господу. I tak myślałem sobie, o jak to dobrze by było, jeżeli Pan Bóg mógł mnie tak rozbudzić przed piątą albo jeszcze wcześniej, kiedy jest poranna zorza, żeby mógł ten najlepszy czas poświęcić właśnie na społeczność z moim Panem. Знаете, Господь ответил на эту молитву. И видите, że Пан Бог odpowiedział на эту молитву? Я уже не помню точно сколько лет, но минимум лет 20. Już nie pamiętam ile to lat przeszło, ale минимум minimum где-то 20 лет. Я не помню такого случая, будучи дома или будучи в отпуске, чтобы я позволил себе встать позже 5 утра. I nie pamiętam takiego momentu, czy to w domu, czy to na urlopie, gdziekolwiek, żebym ja wstał y, y, po prostu później niż o piątej. Потому что я жажду этим общением со своим Господом. Dlatego, że ja bardzo pragnę tego y, y, społeczności z moim Panem. Потому что я знаю, что если я в пять утра не посвящу свое время Ему, Ja wiem, że jeżeli o tej piątej rano nie poświęcę swojego czasu dla Niego, потом я этого времени не найду. potem ja już tego czasu nie znajdę. Потом жена проснется, Potem żona się przebudzi, потом птички начнут за окном петь, мешать общаться с a Господом. potem ptaszki za oknem będą pięknie śpiewać, ale będą mi przeszkadzać w społeczności z Panem. Но от ранней зари, когда тишина вокруг, No, kiedy jest zorza poranna, kiedy cicho jest w- wokoło, один на один с Господом, jeden na jeden z Panem, это настоящее благословение, братья и сестры. to jest prawdziwe błogosławieństwo, bracia i siostry. И царь Давид это хорошо понимал. I król Dawid doskonale to говорит, rozumiał. От ранней зарю ищу я общение с тобой. I on mówi w jednym z psalmów, że od zorzy porannej ja szukam społeczności z Tobą. Хорошим примером познания воли Божьей для нас является сам Господь. Y, Takim dobrym przykładem poznania Bożej woli y, jest sam Pan. Он знал волю пославшего Отца. On znał wolę Ojca, który go posłał. И когда он молился в Гефсиманском саду перед тем, как взять грехи человечества на кресте Голговском на себя. и когда в огороде Гецемане молился, перед тем, tym, e, zanim wziął e, grzechy ludzkości na Golgockim krzyżu na siebie. Сказано, что он уединился от своих учеников в Гефсиманском саду, чтобы молиться Отцу Небесному. i powiedziano, jest, że on oddalił się od swoich uczniów tam w ogrodzie Getsemane, ażeby modlić się do swojego Ojca. И сказано, что он так долго и сильно находился в борении, что капли пота в виде крови проступили на его лице. I powiedziane jest, że on tak w tym boju modlitewnym mm, mod, bardzo się modlił, że krople potu były jak krople krwi, które spadały na ziemię. После этого единения со своим отцом он наполнился силой, чтобы совершить этот подвиг любви ради каждого сидящего в этом зале. I dzięki y, temu zjednoczeniu z Ojcem on napełnił się taką mocą, żeby wypełnić ten, y, ten plan miłości Bożej, dzięki któremu my tutaj jesteśmy teraz. Dla każdego z nas. Мы также читаем об учениках Иисуса Христа, которые шли за Ним. Какое упование было у них. Czytamy też na temat uczniów Pana Jezusa Chrystusa, y, jakie zaufanie oni mieli. Когда апостол Павел оказался в затруднительной ситуации, связанной с, корабле- с кораблекрушением, Он знал, что Бог спасет их от этого бедствия. Kiedy apostoł Paweł w drodze do Rzymu na statku, kiedy ten statek był zagrożony roz, rozpadnięciem się, on wiedział, że Pan Bóg go zachowa. Но люди, которые находились на этом корабле вместе с ним, они не остались пассивными. A ci ludzie, którzy byli razem z nim, też nie byli pasywni. Они налегли на весла. Oni się wzięli do wioseł и начали гребсти, что было сил. i zaczęli wiosłować, żeby no, jakoś y, oc- ocaleć. Им нужно было применить силу, чтобы выйти из этой ситуации. Oni musieli y, mieć siłę do tego i musieli zastosować siłę, żeby wyjść jakoś z tej sytuacji. Точно так же, как у первых учеников было предназначение в уповании своем, такое же предназначение в уповании есть у нас с вами. I, I tak jak u, u pierwsi uczniowie mieli, mieli to poleganie na Panu, zaufanie Panu, tak i powinno być tutaj między nami. Но как часто нам с вами не хватает терпения в этом уповании. Ale jak często nam razem brakuje cierpie, y, cierpliwości w tym poleganiu na Panu. Как часто нам не хватает терпения на брата и сес- или сестру нашу. Jak często brakuje nam cierpliwości do brata lub naszej siostry. Как часто мы оказываемся нетерпеливыми к этому миру. Jak często okazujemy się niecierpliwymi wobec tego świata. Написано в книге э, э, пос- э, послания к евреям, Y, Napisane jest w liście do Hebrajczyków 10 глава, 36-38 stich. W rozdziale 10 y, Słowo Boże mówi, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Nam wszystkim нужно терпение в нашем уповании. Wszystki, wszyscy potrzebujemy wytrwałości w naszym poleganiu. Нам показывает Слово Божье очень много примеров действенной активности людей, которые уповают на Господа. Słowo Boże wielokrotnie pokazuje nam y, taką aktywność y, ludzi, którzy ufali i polegali na Panu. У меня есть очень много еще чего сказать по этому поводу. Но, Мам, я, еще- но я смотрю, что часы бегут быстрее, чем я говорю. Mam jeszcze wiele do powiedzenia na ten temat, ale widzę, że ten czas y, szybciej biegnie niż ja mówię. Может, у вас часы неправильно работают на телевизоре? Być może na monitorze ten, ten, ten zegar źle pracuje, Это я так много говорю? Albo ja tak dużo mówię. Я приведу один пример, без того, чтобы обращаться к, э, к Писанию. Это связано э, связано с жизнью Иоаннафана, сына Давида. 14 глава первой книги царств. Первая книга Крулевская, 14 раздел. Да, я не буду читать всю эту историю, но здесь идет речь в этой главе о а, времени противостояния Израиля с филистимлянами. Тут idzie речь о sprzeciwieniu się, sprzeciwstawieniu się narodu izraelskiego Filistynom. против Израиля выступило 30 тысяч колесниц. I przeciwko Izraelowi 30 tysięcy rydwanów wystąpiło. 6 тысяч конницы 6 tysięcy konnych и воинов, людей, как песка морского, что невозможно было I пере- jest powiedziane, że пересчитать. tych wojowników było y, wrogich jak m- piasku morskiego, nie można ich było przeliczyć. Иоаннафан был с армией, которая насчитывала 600 человек, и все они были рассыпаны по оврагам, по долинам, и с ним была маленькая группа только, которая стояла против всей этой громадной армии филистимлян. И I cała strona izraelska mogła mieć gdzieś 600 wojowników рассеянных по разных околицах, тоже по долинах, а та группа с Jonatanem тоже была niewielka. И сказал Иоаннафан своему слуге, оруженосцу, «Ступай, перейдем к отряду этих необрезанных, может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасать через многих или немнogich». Jonatan powiedział to до своего гермка, żeby tutaj szósty werset, prawda? Chodź, podejdziemy do straży tych nieobrzeżańców, może Pan uczyni coś dla nas, gdyż dla Pana nie stanowi różnicy ocalić przy pomocy wielu czy niewielu. И здесь самое важное в этом рассказе – это ответ оруженосца Иоаннафана. I e, najważniejsze tutaj w tym opowiadaniu jest e, odpowiedź tego giermka Jonatanowego. Он ему отвечал – On mu odpowiedział. Делай все, что на сердце у тебя. Иди, вот я с тобою, куда тебе угодно. Giermek odpowiedział mu: Rób wszystko, co chcesz, zwróć się gdziekolwiek, ja pójdę z tobą według twojego życzenia. 30 тысяч колесниц, 30 tysięcy rydwanów, 6 тысяч конницы 6 tysięcy konnych и воинов, как песка морского. i niezliczona ilość wojowników jak piasku morskiego. Иоаннафан со своим оруженосцем Jonatan ze swoim giermkiem, и один меч на двоих. jeden miecz na dwóch. Потому что Иоаннафан меч не носил, у него был оруженосец. Dlatego, że Jonatan nie nosił miecza, bo przecież miał giermka do tego. И вот этот ответ оруженосца, он поражает. I, I ta odpowiedź giermka po prostu nas powala. Это действительно то упование на Бога, которое должно быть у верующего человека. I to jest rzeczywiście pokazane to poleganie na Panu, które powinno być u wierzącego człowieka. Он не посылает своего оруженосца куда-то на прогулку. On nie posyła swojego giermka na spacerek gdzieś. Он не посылает его, чтобы тот пошел посмотрел, сколько там филистимлян в том отряде есть. On tam nie posyła go, żeby popatrzył, ilu tam Filistyńczyków w tym, w tym oddziale jest. Он посылает его на верную гибель. On posyła go na pewną śmierć, na, pewne, na pewną zgubę. И этот оруженосец говорит Иоаннафану, иди, A ten giermek mówi do Jonatana: idź. куда ты пойдешь, я с тобою. Gdzie ty pójdziesz, to ja będę z tobą. Я тебя не оставлю. Ja ciebie nie pozostawię. Я тебя не оставлю, потому что я верю, что Бог Израиля даст нам эту победу. Ja nie zostawię cię, bo wierzę, że Bóg Izraela da nam to zwycięstwo. И я думаю, что никто из сидящих здесь не сможет сказать, что эта победа одержана была людьми. I ja myślę, że nikt z nas tutaj siedzących nie może powiedzieć, że to zwycięstwo było osiągnięte przez ludzi. Это было Божье вмешательство. To, było, to była Boża ingerencja. И это прекрасный пример упования Божьего. I to jest przepiękny przykład polegania na Bogu. Друзья, Przyjaciele, уповайте на Бога. polegajcie na Bogu. Он всегда рядом. On zawsze jest obok. Он всегда поможет. On zawsze pomoże. Он всегда придет на помощь, когда мы в этом нуждаемся. On zawsze przyjdzie wam z pomocą, kiedy tego potrzebujemy. И все жизненные обстоятельства, которые мы проходим с вами сегодня, I wszystkie sytuacje życiowe, które dzisiaj przechodzimy, они сложные для нас. one są dla nas trudne. Но для Бога нет ничего трудного. Ale dla Boga nie ma nic trudnego. Я думаю, что я ничего нового вам сегодня не открыл. Ja myślę, że niczego nowego nie, nie odkryłem dla was. Я думаю, что служителя вашей церкви постоянно наставляют церковь, что церковь должна жить в духе, истине и надежде, которая не посрамляет. Ja wierzę w to, że usługujący w waszym zborze cały czas uczą was w tym kierunku, y, żeby po prostu iść w duchu, w prawdzie i za naszym Panem. Единственное, что хочу сделать, это призвать вас не терять надежду. Jedyne, co chcę zrobić, to wezwać was, żebyście nie tracili nadziei. Царь Давид говорил, возвожу очи к горам, откуда придет спасение мое. Dawid, król Dawid mówi, że podnoszę oczy moje ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc, skąd przyjdzie mi zbawienie. Наши горы, мы сегодня были в горах здесь, в Устране, My dzisiaj w Ustroniu byliśmy w górach. красивые горы, No piękne gó- góry, глаз радует, e, cieszą oczy, но наши горы – это небеса, ale nasze góry to są niebiosa. это престол Бога живого, E, To jest tron żywego Boga. и если мы будем приходить к Нему, Jeżeli my do Niego będziemy przychodzić, взывать к Нему, jeżeli będziemy e, wołać do Niego, просить Его, będziemy prosić Go, Он совершит. On to spełni. Пусть Господь обильно благословит вас, Niech obficie Was Pan błogosławi. пусть рука Божья ведет каждого из вас, Niech ręka Boża każdego z Was prowadzi. пусть Господь обильно благословляет вашу поместную церковь здесь, Niech e, szczególnie obficie ten miejscowy kościół tutaj Wasz Pan Bóg błogosławi. У меня есть одна маленькая просьба перед тем, как я буду молиться. Mam maleńką prośbę, zanim jeszcze będę się modlić. Я не буду просить о многом. Ja nie będę e, o, o wiele rzeczy prosił. Одна маленькая. Jedna mała rzecz. Молитесь о Израиле. Módlcie się za Izrael. Молитесь о еврейском народе, Módlcie się za naród żydowski. чтобы милость Божья излилась в каждого живущего в этой стране. Żeby Boża łaska wylała się na każdego mieszkającego w tym kraju. Это то, чего желаю я, To to, co ja pragnę, и это то единственное, чего я прошу вас. to jest to jedyne, o co ja was proszę. Будьте усердны в молитве за Израиль. Bądźcie wytrwałymi w modlitwie za Мы в Izrael. этом очень нуждаемся. Bardzo tego potrzebujemy. Мы много чего э, делаем для того, чтобы люди, живущие в Израиле, poznali swojego Gospoda. Wiele czynimy ku temu, żeby ludzie mieszkający w Izraelu poznali swojego Pana. No, когда мы это делаем общими усилиями, ale kiedy czynimy to wspólnym wysiłkiem, когда мы имеем молитвенную поддержку многих церквей во всем мире, kiedy mamy taką, mo- takie modlitewne wsparcie wielu kościołów na świecie, это получается намного лучше и намного прекраснее, чем мы можем это сделать своими руками. i to wtedy to dzieje się o wiele piękniej, o wiele lepiej, niż byśmy to własnymi rękami zrobili. Давайте помолимся. Pomodlimy się. Небесный Отец, мы благодарим Тебя Ojcze Niebieski, my dziękujemy Ci за этот вечерний час, za ten czas wieczorny. за то, что мы могли собраться здесь, в доме Dziękujemy Твоем. za to, że mogliśmy się w Twoim domu tutaj zebrać. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты напоминаешь нам, что Ты наш Бог, Ты наш Спаситель и наш Dziękujemy Ci, Искупитель. Panie, że Ty przypominasz nam, że jesteś naszym Bogiem, naszym Zbawicielem. И мы просим Тебя, чтобы Ты помог нам, чтобы наше упование было всегда на Тебя. Prosimy Cię, Panie, byś pomógł nam w tym, żeby, żebyśmy zawsze polegali na Tobie, ufali Tobie. Чтобы нашей опорой был Ты Żebyś Ty był naszą podporą во всех сферах нашей жизни. we wszystkich sferach naszego życia. Мы просим Тебя, Господь, благослови эту церковь. Prosimy Cię, Panie, błogosław temu Kościołowi. Благослови, чтобы эта церковь была церковью, которая провозглашает Слово Божие в этой стране. и в этом Błogosław, городе. Panie, ten Kościół ku temu, żeby był Kościołem, który będzie rozgłaszał Słowo Twoje w tym kraju. И чтобы еще многие живущие в этом городе могли прийти, Żeby примириться jeszcze- с Тобой, żeby jeszcze wielu, którzy mieszkają w tym mieście, mogło, mogło przyjść i pojednać się z Tobą. и чтобы эта церковь пополнялась живыми спасенными душами. Żeby ten Kościół przepełniał się żywymi i, s- i zbawionymi duszami. Славим Тебя, наш Бог. Uwielbiamy Cię, nasz Panie. Мы молимся во имя Мессии Израиля Иисуса Modlimy się w Христа. imieniu Mesjasza Izraela, Jezusa Chrystusa. Аминь. Amen.